Sed the stream editor spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सेट कमान्डको प्रयोग सिक्ने छौं यो हामी केही उदाहरणहरू प्रयोग गरी हेर्ने छौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु लिनक्स संस्करण 12.04 अपरेटिङ सिस्टम र GNU बाश संस्करण 4.2.24 प्रयोग गर्दै छु यो ट्युटोरियल अभ्यास गर्न तपाईलाई GNU Bash संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ पूर्वाधारको रूपमा तपाईलाई लिनक्स टर्मिनलको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया तलको वेबसाइटमा हेर्नुहोस् सेटको परिचयसँगै सुरु गरौँ सेट एउटा स्ट्रिम एडिटर हो सेटले एउटा फाइलको निश्चित स्थानमा टेक्स्टको प्याटर्न पत्ता लगाउँछ यसले केही प्रदर्शन वा सम्पादन कार्य गर्छ सम्पादन कार्यहरू जस्तै मेल खाने टेक्स्टहरूमा इन्सर्ट गर्ने प्रतिस्थापन गर्ने मेट्ने आदि पहिले केही उदाहरणहरू सहित सुरु गरौँ हामी सेट कमाण्ड प्रयोग गरी कसरी प्रिन्ट गर्ने हेर्ने छौँ मैले होम डिरेक्टरीको एउटा डेमो.txt नामक फाइल कल गरेको छु यसको सामग्री हेरौँ यो फाइलमा हामीसँग केही एन्ट्रीहरू छन् जस्तै रोल नम्बर नाम संकाय अंक, पास वा फेल र भत्ता रकम अब मानौ हामी फाइलको दोस्रो लाइन प्रिन्ट गर्न चाहन्छौ यसको लागि हामीले टर्मिनल खोल्नु पर्छ किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरू एकसाथ थिचौ अब टाइप गरौ सेड स्पेस एकल उदाहरण भित्र 2p एकल उदाहरण पछि स्पेस seddemo.txt एन्टर थिचौ यहाँ 2 ले स्थान जनाउँछ जुन दोस्रो लाइन हो p ले कार्य संकेत गर्छ जुन प्रिन्टिङ हो अब आउटपुट हेरौं यसले सम्पूर्ण फाइल देखाउँछ तर याद गरौ दोस्रो लाइन दुई पटक प्रिन्ट भएको छ यो p को डिफल्ट व्यवहार हो दोस्रो लाइन मात्र प्रिन्ट गर्न टाइप गरौ sed space minus n space एकल उदाहरण भित्र 2p एकल उदाहरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौ हामी दोस्रो लाइन मात्र प्रिन्ट भएको देख्छौं माइनस n ले साइलेन्ट मोड जनाउँछ जसले सम्पूर्ण अनावश्यक आउटपुटहरू हटाउनेछ अनि हामीले सम्पादन वा देखाउन चाहेको संकायको स्थान दिन्छौ हामी दोस्रो लाइन छान्न चाहन्छौ p ले हामीले गर्न चाहेको कार्य जनाउँछ मतलब दोस्रो लाइन प्रिन्ट गर्ने र फाइलको नाम setdemo.txt हो यो सेट कमान्डको सामान्य सिन्ट्याक्स हो अब फाइलको अन्तिम लाइन प्रिन्ट गरौँ प्रम्प्ट सफा गरौँ अब टाइप गरौँ sed space minus n space एकल उद्धरण भित्र डलर p एकल उद्धरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौ हामी अन्तिम लाइन प्रिन्ट भएको देख्छौं अब टेक्स्ट एडिटरमा फर्कौं मानौ हामी तेस्रो देखि छैटौं सम्मको एन्ट्रीहरू प्रिन्ट गर्न चाहन्छौं यसको लागि हामी टर्मिनलमा लेख्छौं sed space minus n space एकल उद्धरण भित्र 3 कमा 6p उद्धरणपछि स्पेस seddemo.txt एन्टर थिचौं आउटपुट तेस्रो लाइनदेखि छैटौं लाइनसम्म देखिएको छ कार्यको अगाडि उद्गार चिन्ह प्रयोग गरी कुनै पनि कार्य उल्टाउन सकिन्छ मानौ हामीलाई तेस्रो देखि छैटौं बाहेकका सबै लाइनहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ हामी टाइप गर्छौं sed space minus n space एकल उद्धरण भित्र 3 कमा 6 उद्गार चिन्ह p एकल उदाहरण पछि, स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौं आउटपुट यस्तो देखिन्छ हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं लाइन एड्रेसिङ र कन्टेक्स्ट एड्रेसिङ सम्म, हामीले कार्य गर्नुपर्ने फाइलका लाइनहरू तोकेका छौं यसलाई लाइन एड्रेसिङ भनिन्छ एड्रेस लाइन नम्बरहरूले उल्लेख गरिन्छ यो एड्रेसिङ गर्ने एउटा तरिका हो एड्रेसिङ गर्ने अर्को तरिका भनेको कन्टेक्स्ट एड्रेसिङ हो कुनै निश्चित कन्टेक्स्ट रहेका लाइनहरूले एउटा निश्चित शब्द जनाउँछ यदि हामी एउटा निश्चित शब्द भएको लाइनहरूमा कार्य गर्न चाहन्छौं भने हामी कन्टेक्स्ट एड्रेसिङ प्रयोग गर्छौं नियमित एक्सप्रेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा उदाहरण हेरौं हाम्रो एडिटरमा फर्कौं मानौं हामी कम्प्युटर शब्द भएका लाइनहरु प्रिन्ट गर्न चाहन्छौं हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं अब टाइप गरौ सेट स्पेस n स्पेस एकल उद्धरण भित्र स्ल्यास खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट सानो c ठूलो C बन्द हुने square bracket S e slash p एकल उदाहरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौ हामी देख्छौ कम्प्युटर शब्द भएका लाइनहरु देखा परेका छन् हामी स्क्वायर ब्राकेटहरु भित्र प्याटर्न लेख्छौ यो स्क्वायर ब्राकेटहरु भित्रको अक्षरहरु मध्येको कुनै एक वा दुवै मिलाउन हो हामीले प्याटर्नहरु मिलाउन प्याटर्न स्ल्याशहरु बीच टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यसलाई डब्लु विकल्प प्रयोग गरी फाइलमा पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं यसको लागि टाइप गरौँ sed space minus n space एकल उद्धरण भित्र स्ल्यास खुल्ने स्क्वायर ब्राकेट सानो c ठूलो c बन्द हुने square bracket omputer slash w space computer underscore student dot txt space set demo dot txt enter thicho अब सबै मिल्ने लाइन हरू computer underscore student dot txt file सारी computer underscore student को सामग्री है टाइप कराउ cat space computer underscore student dot txt enter थिचौं हामीले एन्ट्रीहरू देख्छौं तपाईं विभिन्न फाइलहरू लेख्न प्याटर्नहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रम्प्ट सफा गरौं। टाइप गरौं sed space minus n space minus e space एकल उद्धरण भित्र slash electronics slash w space electro txt एकल उद्धरण पछि e स्पेस एकल उद्धरण भित्र slash civil slash w space civil.txt एकल उद्धरण पछि स्पेस setdemo.txt एन्टर थिचौं यहाँ e एक भन्दा बढी तरिकाहरु जोड्न प्रयोग गरिन्छ यसले दुईवटा फाइलहरू electro.txt र civil.txt छ तिनीहरूको सामग्री हेर्न टाइप गरौँ cat स्पेस electro.txt यसले इलेक्ट्रोनिक शब्द भएका एन्ट्रीहरू देखाउनेछ सिभिल फाइलको सामग्री हेरौँ टाइप गरौँ cat स्पेस civil.txt एन्टर थिचौँ यसले सिभिल शब्द भएका एन्ट्रीहरू प्रदर्शन गर्नेछ हामी अर्को ट्युटोरियलमा केही थप कमाण्डहरूको सेट हेर्नेछौ म उही प्रोग्राम प्रयोग गर्नेछु यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं सेट सेट प्रयोग गरी प्रिन्ट गर्न लाइन एड्रेसिङ कन्टेक्स्ट एड्रेसिङ कार्यको रूपमा उही टेक्स्ट फाइल setdemo.txt प्रयोग गरौ 6औं देखि 12 लाइन सम्मका रेकर्ड प्रिन्ट गर्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार